двенадцать на часах И я снова еду к тебе домой Кажется, с миром что-то не так Снова сомневаюсь в том, что это мой Двенадцать на часах